Mae Caerdydd yn tyfu'n gyflym a hynny i weld yn amlwg yn y gogledd o'r llewn. Wel fel y gwelwch chi, mae gwaith mawr yn digwydd yn y rhan yma o'r ddinas. Mae adeiladwyr yn adeiladu dros fil o dau yma fel rhan o ddatblygiad Plas Dŵr. Mae'n rhan o gynllun datblygu lleol ehangach yng Nghaerdydd. Fydd yn gweld hyd at 7,000 o dau yn cael ei adeiladu yng ngogledd o'r Llewyn y ddinas erbyn 2026. Mae'r cyngor yn bwriadu agor ysgol newydd yn yr ardal hon i ateb y galw ddaw gyda'r tai, ond mae yna angytuno dros ba iaith ddylai disgyblion siarad yn y dosbarth. Y cynnig ar hyn o bryd yw adeiladu ysgol dwy ffrwd, un Gymraeg ac un Saesneg, gyda defnydd sylweddol o'r Gymraeg yn y ffrwd honno. Wel be dyn ni angen fel rhan o ddatblygiad plasdwr ydy ysgol benededig Cymraeg nid ysgol ddwyieithog. Os ydy'r cyngor o ddifri am gyfrannu at y nod cenedlaethol yna o filiwn o siaradwyr Cymraeg, mae'n rhaid i ni weld twf cyflym a dramatig yn nifer y plant um, sy'n derbyn addysg cyfrwng Cymraeg. Mae hyn yn cynnig cyfle eiraidd i wneud hynny, felly dyw e ddim yn glir i ni pam mae'r cyngor yn neud y penderfyniad yma ac yn wir mae hyn yn mynd yn erbyn a ddewyd o ddarweinydd y cyngor Huw Thomas wedi wneud yn bersonol y byddai ysgolion cyfrwng Cymraeg yn rhan ganolog o ddatblygiad plastwr. Ond beth yw barn pobl creigiau sydd dafliad carreg o'r datblygiad newydd? Dwi'n meddwl, dwi'n meddwl, dwi'n meddwl, i ddechrau, dwi'n meddwl. Um, a dwi'n meddwl, dwi'n pwynt cael ei ddysgu yn y ddaiaeth. Mae'n dibynnu yn gwbl am y lefel o demand uh, ar gyfer addysg Gymraeg. Mae'r galw am yr addysg Gymraeg yma, mae ysgol Cregen llawn, mae rhai o'r blant bach sy'n byw o fewn dalgylch yr ysgolion Cymraeg yn methu mynd yno. Felly sdim angen mwy o ffridiau Saesneg yma o gwbl. Ysgol Gymraeg yn bendant. Y, y ddau, ddau brif reswm tu ôl y cynnig. Un ydy, dyn ni ddim eisiau ehangu'n rhy gyflym i'r pwynt dyn ni'n disefylogi rhai o'r ysgolion cynradd Cymraeg sydd, sydd yn lleol uh, i'r ysgol newydd, uh, a dyna fydd yr perygl o agor dwy ffrwd uh, uniaeth Gymraeg. Uh, yr ail reswm, mae ganddo ni uh, ddyletswydd statudol i ddarparu uh, addysg Saesneg hefyd. Ond bimp sydd yn newydd am y cynnig yma ydy uh, fod y ffrwd seising wedi cael defnydd helaeth o'r Gymraeg yn ddi hefyd. Yn ymarferol, beth mae hynny'n ei, ei olygu? Be fyddwn ni'n gobeithio gweld yn y pen draw ydy bod yna ddisgyblion mynd trwy'r ffrwd Saesneg ac ar ddiwedd i, i gyrfa'n yr ysgol gynradd bod nhw yn teimlo ddigon hyderus yn ei Cymraeg i fod i penderfynu fewn i, i ysgol uwchradd Gym Gymraeg. Os allwn ni edrych ar ochr arall y ddadl felly, dwi wedi bod yn siarad o'r cynghorydd Rod McCulloch sy'n cynrychioli ardal Radur. Mae e'n dweud fod yna pryderon yn ei ardal e um, gan bobl sydd ddim eisiau gweld eu plant nhw yn mynd i ysgol dwy ffrwd. Mae nhw eisiau cadw addysg uniaeth Saesneg. Ydych chi drwy efallai ceisio bodloni pawb yn bodloni neb yn y pen draw? dwi ddim yn gweld hynny. Dwi'n credu bod angen cynnabod uh, fod yna uh, deuluoedd fydde uh, gyda phryderon ynghylch a, ag, ag Gymraeg, ond yn dehead ni ydy gweld a chreu dinas ddwyieithog. Yr arweinydd yn addo newid mawr felly, a bydd cyfle nawr i'r cyhoedd roi ei barn am y cynlluniau newydd.